大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。 今天第一百七十三讲总结篇，神要对你说什么？因为耶和华是智慧的开端，所以今天是一百七十三讲总结篇。那我们呃在这里呢，也就是说感谢主真言书一百七十。 二讲是讲完了，所以七十三呢算是一个总结。所以一百七十三除以一周三次的话，那我们都已经有五十八周了。那一年五十二周嘛，所以它大概五十八，那基本上也就是一年了。所以在这里要很感谢主，就是弟兄姐妹们在这一年里面。 日心的学习、付出时间，然后谦卑的去顺服，他们在灵性上应该在一年有所的成长。那也感谢主的，也就是说，大家不单单是成长，你们给予的一些的意见、分享、鼓励，啊，也算是一个对我来说是一个支持，也是真的感谢主。 那我们现在二零二二年来到尾声了，那正言书也刚好，就是来到这个呃呃最后的篇章，然后呃在这个呃二零二二年又是尾声，所以也就是在这个时间上呢，也是刚好很适合我啊，就是呃休息了，呃休息我就呃可以呃休息啊。 不过呢，这个是暂时的。二零二三年我会再有新的一个节目，所以请祷告，呃，来呃纪念，让这个二零二三年找到适合的节目，来继续跟大家一起来学习，一起来成长。呃，也在当中呢，真的是希望大家哦不要忘记哦，都是二零二三年啊，继续来呃回到当中，不要要对。 那呃，也在这里真的是要祷告主啊，特别是在科技这方面啊，虽然呃，都做了一些的节目了，但是真的有些时候对于科技真的是对他束手无策。呃，我可以这样讲，我也真不明白，真不明白。这念书做到现在一百七十三讲了，那通常呢就是呃。 真的是偶尔，有些时候有几次意外，就是说，呃，没有声音啦，或者通常都是呃没有声音啦，或者其他缘故，呃，没有录到吗？也应该没有，通常都没有声音，有几次是这样，然后就发觉后就重新再录，也没有什么大不了。啊，我真的不明白。 真的不明白，来到就是一百七十二讲，然后今天七十三讲总结的时候，我真的是也从来从来没有遇过这样的事情，啊，从来没有，那就是呃重录哦，重录，所以我这一回这个总结篇。 可以说是已经，现在跟你们讲话呢，是录第三次了。呃，前面的呃各种原因，然后在当中呢，也真的不明白为什么，也录到声音，也录到人影，什么都有，但是就是不能把它导出来，哦，不能把它导出来，所以摸来摸去摸不到一个结果，最终呢来去。 呃，就是在重录了，所以现在也就是一点四十五分，哦，是早上啊，相信很多人已经入梦乡了，哦，不过真的是祈求主恩怜悯了，哦，哦，所以也发觉到眼睛也是蛮疲累的，但是没有做好它，真的是也不甘心，也不知道什么，啊，真的是魔鬼的作为吗？ <laughs> 我也不知道，真的是。 从来没有过这样的情形，从来没有有声音有影子，但是不能导出，从来没有。所以祈求主怜悯我啊！好，我们就言归正传啊，我们呃继续吧啊，祈求主带领。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。 因为耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。那打从我们人类开始，我们就从呃什么都不懂，慢慢就懂，然后从这个懂的过程当中，就累积好多的一些人生经验，也做了一些的思考。所以，我们人可以说都是在这个渐进进步。 的成长过程当中，直到现在，那呃，我们可以说基本上都是需要教育，所以这个教育呢是有两个层面，一个教育呢可能就是知识的层面的教育，大家也应该很熟悉，因为我们大家都接受教育，我们也知道是要读书，所以这个教育啊读书其实就是我们在学校里面的一些的呃各门各科。 啊，然后这些各门各科呢，往后我们踏入社会的时候呢，也就是各行各业的学问跟技术啊，大概也没有什么呃呃呃问题，大家也相当的熟悉。所以，我们人人类呢，累积了很多很多的这些的知识啊，丰富了我们呃人生。我们真的是这个呃。 呃，可以说真是人类了不起啊！这是一个知识层面，另一个就是精神层面。当我们在当中，我们接触好多的这些的事物，面对人生的一些的苦难，面对很多的一些的疑问等等，可能我们人就会问：哎，人是从哪里来的？然后我们人。 呃，结果呢？悲欢离合，当有那么一天要离的时候，我想到底我要离，我要去哪里？所以这些都促使着我们，哎，要去思想人到底从哪里来，然后又从哪里去？所以从哪里来，哪里去，这就变成一个精神的层面。所以在当中就有这些哲学家出来了，就会去想，哎，人的这些的问题，人的意义是什么？ 人的价值是什么？人的这个呃终极啊关怀应该是什么？所以想到这些的时候呢，人也就在当中呢，会想到那人的价值是什么？啊，人的意思什么？那就伦理道德啦、修身养性、处事待人等等这些，也跟着也会出来。 所以这些都很多时候就是在精神层面是哲学家思考的一个范围。当然，我们有人是从这个呃哲学范围去呃呃去呃怎么样去做人啊去做人啊。另外一个呢，有一些呃就是从宗教信仰的层面去好好的去做人。所以不论你是从哪一个角度，很多时候就是要完善自我。 好，让我们这个人呢更有价值啊！来在当中呢啊，来去发挥我们做人的意义等等。那今天我们看这个经文，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。那我们稍微做一些的温习，这节经文可以说是真言书，或者是可以说全本圣经，它最主要的这个钥匙啊。 最主要的金句啊，是非常的宝贵，因为你看《圣经》，最终你就是要敬畏耶和华，你就是要认识至圣者，这是最重要的。所以《真言书》也是如此。所以从《真言书》的这个呃内容当中呢，我们又发觉到，呃，其实男女老少哦，百呃平民百姓，或者你是高官贵族，其实都牵涉到。 不过当然是多少的问题，但是那个范围都在当中，所以可以说世人呢都是需要来看这个真源去学习，而在当中呢，重要的是人带着一个谦卑，然后听到了，然后去顺服去做啊，这是非常的重要。而在当中的内容本身呢，哎，你可以从真源书里面过去，你注意到的就有一些诗歌题材啦、比喻。 哦，然后一些人生道理等等，啊，当然很多就在于这个呃格言的形式出现了，啊，所以在当中你会发觉到呢，最终这些呃嗯题材呢，最终它都会引入一个地步，那就是呃怎么样去呃做人道理，还有处事待人伦理道德等等。 所以你会发觉到很重要的、很重要的就是这些，所以是人生的格言等等。那我们可以这样讲，就是说你会发觉在真人书里面呢，其实你会发觉到什么？好像类似历王历代记的这些历史的呃事件啊，君王的出现，还有打仗事件啊，其实你会发现呃。 在真言书里面看不到宗教礼仪的什么律例典章啊啊，献祭的事啊，敬拜的事，其实你也发觉到没有。然后，假如是一些解经难题呀，哎呀，那些难解的文字等等，你也发觉到没有。甚至可以这样讲，就是包括救赎、救恩的事情，你也在当中看不到。 好，所以很清楚的，就是说，在当中的就是格言是它的重点，啊，它里面最终围绕的是伦理道德，还有处事待人啊等等，啊，其实它是最主要的。当然，在当中呢，我们也发觉到有敬畏耶和华这样的一个呃教导，但是怎么样敬畏耶和华呢？其实他也没有多说啊。 他没有叫你怎么样怎么样的去敬畏耶和华，但是他有叫你敬畏耶和华，所以你会发觉到呢，他在当中啊就变成啊我们要注意的地方。为什么他讲敬畏耶和华论是指圣者呢？啊，但是他在当中又讲到好像做人的一些道理或者是一些哲学思想呢。我可以这样讲：如果你今天在这个真言书里面来到这里，你对于里面的处事待人呢？ 哈啊，修身养性的事情，你已经学到七七八八的，你也都在进步了哇！我告诉你，你已经是了不起了不起的人了。哦，你做得到，啊，做到七七八八，你真的是很了不起。我甚至可以说，你已经是一个哲学伟人了哈，你真是很了不起的。但是这只不过是是从一个哲学的角度来去说，你是一个。 伟大的人，你是一个了不起的人。那我们看这个经文里面我说的是全本圣经的一个精华，是一个钥匙，是一个呃引领你去到这个形而上的，引领你去到灵性上的高超啊，这个是。 呃，经文呢是非常的宝贵，里面呢我们可以说呢是两个层面，跟刚才一开始的引言就有点相关，因为一开始我们讲到人类都有两方面的教育，啊啊，去追求去成长，一就是在精神层，呃，就是在这个呃知识层面，啊，所以这对我们来说呢，特别是现在这个时代啊，哈。 我们真的是从小学、中学，然后呃呃初中、高中，或者是然后又有进修等等，你会发觉到各门各科真的是分得很细很细，很多的科目给你去选择，也很深入的给予我们许多的教导。所以呢，很多人说：“哎呀，我懂得这个，我懂得这个，哇，你好像天文地理你都懂，哇，你真的是很了不起，很了不起的人。” 但是，在信仰的角度来说，认识就是一种知识的。但是，你最主要的，假如你只是在这个地上所认识到的这些的知识层面呢，你就以为你是很聪明，其实不然。圣经告诉我们，除了这些最主要、最主要的，你要知道的就是什么？你的知识层面，你要认识到这个执圣者。 你要认识这个执圣者，你才是真正的聪明的人。也就是说，你不要自夸于，哎呀，我懂得这个知识，我呃有这样的文凭，我有这样的教育。其实这些当然重要，但是最为重要的是认识执圣者才是真正的聪明。然后呢，我们也讲到精神层面。 啊，精神层面呢，做人的道理从哪里来，要去哪里？人生的价值，人生的意义是什么？那也就是说，你今天懂得好多的知识，那在知识里面可能也有一些呃教育，着你人生的意义等等的一些的知识，但是最终你怎么样的选择呢？啊？ 那很重要的，我们很多时候说，你有了知识，然后做对的选择，你才是有智慧的人。但是这是从人的角度来说智慧，但是真正的智慧呢？哦，不是你认为选的对或者不对，而真正的智慧是选择敬畏耶和华，那才是真正的智慧者。因为你选择敬畏耶和华，然后呢，你。 在当中，一切以谦卑顺服的心，然后按照上帝的旨意来去敬畏他，你的伦理道德、修身养性，那才有意义。因为你一切都是为神而做，并且你的修身养性、伦理道德，按照人的有限罪性来说，其实人的软弱都是失败收场，也是做不到的。但是因为你是敬畏耶和华人。 有圣灵的充满，上帝的同在和帮助，你才可以将这些伦理道德、修身养性能够去做得好，而且有这个动力。那是一切最终都是上帝帮助你，你也是为上帝而做的。所以今天我们来到这样的一个新闻里面，我们就要去思想：什么才是真正的聪明者？什么才是真正的智慧者？那就是。 认识慈圣者，敬畏耶和华。今天你在真言书来到这里，大概哈，我说整年的，整年的啊，你来到这里哦，你应该能够感受得到真言书基本上在教你什么。所以我说呢，很多层面真的是伦理道德出身啊，修身养性的这样的一个层面。但是假如你今天来到这里，已经是。 啊，总结篇了哈，你还是认为就是呃修身养性啊，处事道人，呃这样的一个学习，并且你也学了，你也进步了，那你也很开心的。其实我告诉你呢，你还不够，或许呢你啊就是在当中呢，呃还没有真正明白到正念书的一个精华，或者可以说是圣经里面最宝贵的意义了，那就是。 你只不过是在做人的道理，不过只是人生的这个哲理里面，你是进步，你学习会，但是在灵性上层面呢，你没有学会啊！如果你今天来到最后一边，你还不懂得认识执圣者，你还不懂得敬畏耶和华，那我说。 你真的是百读真言书了啊！所以来到今天，我可以这样说呢：如果你只是伦理道德修身养性，说实在的，其他宗教信仰也是有，其他的哲学家也是在讲，一些思想家也是讲，一些成功的人他也是拿来讲。甚至我跟你讲，你走进书局里面，随便。 花个十来块，你也可以买到一本修身养性的书，而且也是很棒的。其实这些修身养性的书呢，其实跟我们真言书里面的教你处事待人的，其实相差出路也不是很远啊。说实在，我是必须要啊坦白的承认。但是这些书、这些人所讲的，都是什么完善自我、靠做自我的能力力量。 但是人毕竟是有限又罪性，人都是有软弱的，所以人怎么样可以做得到呢？其实说实在的，没有。所以人呢，就是需要来到上帝的面前。你认识执圣者，你有这样的一个动力；你认识执圣者，你有敬畏他的心，那上帝与你同在，上帝圣灵充满，上帝就帮助你，然后你就可以做得到了。所以。 求主，你要帮助着我们啊，给我们看到啊，真言书最主要的是敬畏耶和华是智慧的开端，认识执圣者便是聪明。所以在这样的一个基础上啊，我们的伦理道德、修身养性啊，才会有意义啊，才有价值。这是神对你说的话，我们一起祷告。 颠覆上帝，谢谢主，你带领着我们这个真言书啊，已经来到呃这个尾声了，并且也是总结的，祈求主帮助着我们看到敬畏耶和华的重要。 让我们看到认识执身者，使我们真的是通过真元书，真的是在当中，我们的灵性是成长的。直到我们在真元书看到了许多伦理道德、修身养性的事情，我们都是在当中靠着主的帮助，让我们做得到，并且也在当中，一切都是为了主而做。让我们祈求主帮助，接下来日子，我们的弟兄姐妹。 我们都能够借着真言书有很好的灵性上的成长，能够见证恩主你。而我们呢，也祈求主你继续带领着，就是马太牧场。呃，接下来做怎么样的节目？在二零二三年，我们新的节目，大家一起在灵性上继续的来成长。我们交托一切在你圣手当中，祈求恩主祝福着我们每一个人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力啊！今天记得了最后一讲了哦，所以希望大家最后一讲真的是能够呃写一些字吧啊，鼓励鼓励啊！我们二零二三年，我们到时再见。所以为着马太牧场来祷告，再见，上帝祝福你哦。